De fet, jo crec que el que s'ha de canviar és el concepte de mobilitat. Eh, els que tenen més fàcil són les flotes, sobretot les flotes municipals, eh, no té sentit que, que no siguin elèctriques. Uh, un vehicle municipal, sigui de neteja, sigui de servei, sigui inclús de, de la policia, més de 200 quilòmetres al dia no fa. Si són realistes, uh, el 90% de, de la, dels usuaris del cotxe no necessiten autonomies més enllà de 200 quilòmetres. Més de 200 quilòmetres al dia no es fa. Per tant, pel, pel dia a dia sí que qualsevol persona, qualsevol ciutadà, podia tenir perfectament un vehicle elèctric. Podria tenir perfectament. Ara, això sí, què fem el diumenge? pues, el diumenge el que fem és o tenim un altre vehicle eh, o anem amb una opció que ja també ara és una realitat, que són el tema dels vehicles híbrids. Vehicles que són purament elèctric i sí que són induïables i que després s'utilitzen una altra tecnologia eh, per complementar aquesta, aquesta diguem, necessitat. De totes formes, eh, i això estic convençut de que a curt plaç això millorarà molt, sobretot perquè l'element més important i on s'estan fent més esforços d'investigació és en el tema de les bateries. Estem parlant de vehicles que pràcticament no tenen manteniment o tenen un manteniment molt limitat. Eh, no tenen filtres, no tenen bombes de benzina, no tenen... Tot el que s'espatlla en un cotxe, en un vehicle elèctric no existeix. Només té electrònica, bateries motors i un... Eh? I, I el que sí, les rodes i frens. I a més, són productes que, que no és que siguin nous, estem parlant del vehicle elèctric com si fos una cosa de fa quatre dies, motors elèctrics, variadors, eh, existeixen, de, jo diria que de més de 100 anys no? que, que estem treballant aquests temes. No? Vull dir que no és una cosa de, que surti d'ara. Això és una necessitat. Eh? Vull dir, dintre de res no, eh, necessitarem que hi hagin vehicles elèctrics i molts, no? perquè eh, tal com estem consumint ara en aquest moment, això és insostenible. Eh, és un projecte de futur, no només a nivell ciutadà, sinó també pot ser un canvi a, eh, a nivell industrial i, i a la zona. No? Nosaltres, a veure, mm, valorem molt la, la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, eh? en aquest sentit, de dir, posen el projecte i aposten, i anem a totes i, i això.